Okej. Okay. Hej. Ikväll ska du få lära dig den bästa av alla Ore-låtar som finns. Och hur kan jag då säga så? Jo, Magnus och Ola Bäckström som spelar väldigt mycket Ore-låtar de kallar den här låten för Guldklimpen. Alltså en guldklimp bland alla jättefina Ore-låtar som finns. Och jag lärde mig den av Ola. Någon gång, ja, början på 90-talet, det kan vara 30 år sedan nästan. Ska vi se kan komma fram här nu då? ungefär så. Eh, hur ska vi ta det här då? Ska, jag ska försöka att spela sakta. Och då tar jag bort alla dubbelgrepp, alla drillar, bara meloditoner. Jag ska försöka. hoppas att du fick tillräckligt med information där. Åh! jag får så ont i ryggen när jag spelar sakta. Det är mycket lättare att spela fort. Men okej. Okay. Jag tror att du har. Alltså det är tre repriser. avslutande kvällspromenad höll jag på att säga. Ja men visst är det väl en bra låt. Jag skulle behöva öva lite mer på den. Men eh, jag hoppas att du har fått verktyg. Och du vet ju att det är din version som räknas. Tack för idag. Vi ses när vi råkas.